mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa inzi ndabaramukije n'izina ry'umwami wacu yesu kirisito uyu ni umwanya kandi wiharije mu by'ukuri ugiye gufatanya nanjye kugira ngo dushobore gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza urahawe ikaze mugenzi ikiganiro cy'uyu munsi twiga icigwa kivuga ngo intango y'ikibi origine di mare ni kuvuga ngo inkomoko y'ikibi imbere y'uko tumenya neza iby'iyi si birasaba y'uko duhera ku ntango kugira ngo tumenye bagenzi ibyo ari byo dushobore no kubitahura ariko mugenzi nkundira imbere y'uko dutangura icigwa cy'uyu munsi tubanze twishyire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho gitandara kizima we ushobora byose kandi utegeka bikaba wavuga bigakomera mwami izina ryawe nirihabwa icubahiro abantu bawe tuje imbere yawe ku birenge byawe kugira utwigishe turifuza yuko ikibi gihera muri twebwe turifuza gutandukana n'ikibi ariko mwami kugira ngo tumenye inzira zawe ni uko ubanza kutumenyesha ibintu byahereye mwami ndakwinginze uze udutabuze njyewe umusazi wawe hamwe n'uyu mwene data mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen iki ni ikiganiro nimero ya mbere dukurikije runo rukurikirane rw'ibyigwa tugiye kwiga mwa kino gihe intango y'icaha intango y'ikibi naba navuze mu biganiro byose mvuga yuko icyaha kitazokwamaho ariko sinari bwavuge iyo icyaha cyazananye uyu munsi imana yiteguriye kuguhindura imana yiteguriye kukwigisha ikubwire ibyo n'ibyo ukuntu ibintu byagenze sanzura bibiliya yawe sanzura bibiliya bibiliya yawe genda mu gitabo cya ezekiyeli ni igice cya mirongo ibiri n'umunani duhere ku murongo wa cumi na kabiri ariko mugenzi ndakubwira ngo ugaride cyane ufate icyo gice cyose turaza kukisunga arerekana ibyerekeye rusuferi yari umumarayika ntibyagenze gute imana ikimvira kurema hari mu nama y'agakiza in mano un ma imana imaze kwiyumvira kurema ibona abantu bose ibona ibintu byose n'ibyo yari igiye kurema byose ariko ibyanditswe byera bivuga iki ibyanditswe byera byerekana yuko imana imaze kwiyumvira integuro yayo nziza yo kurema icyaha ikibi cyaciye kitambika imbere kitambika mu byiza yari kirapanga gushyiraho imana iravuga ati ntabwo noreka kurema bino kubera yuko hamwe noreka byoca bigenda gute icaha hamwe n'ikindi kintu conyitaba hejuru gutyo nkananirwa imana ikora ya data umwana hamwe na mpemu barakorana baravuga ati tugiye kurema kandi yesu kirisito aritanga aravuga ati umuntu ntiyacumura nzoca ngenda kumucungura maze imana irema abamarayika bari uburyo bubiri abakerubi hamwe n'abaserafi baremera umumarayika mukuru ari we rusuferi rusuferi cyari ikiremwa cyiza cyane ikiremwa gitunganye ikiremwa cy'ubwenge n'ubwiza hamwe no kugororoka imana nta gasembwa yakiremanye hamwe n'abandi bamarayika bose iki kiremwa cyari gikuru kandi gifise ubwenge gifise ubwiza gifise ubushobozi gitegeka ibyanditswe byera byerekana yuko ngo yari umuhuza w'abamarayika bandi hamwe n'imana data twese wewe yarishikira kuri kristo yarishikira kuri mpemu yera yarishikira no kuri data wa twese kandi bakaganira nk'uko mose hariya mu byakozwe hariya mu gusubiramo byagezwe igice cya mirongo itatu na kane herekana yuko mose yagendana kubonana n'imana uku niko na rusuferi byari bimeze igihe atari bwacumurire rusuferi yaragenda kwa data wa twese maze umuco w'imana ukamurikira ubwiza bukabandanya bugwira buca hejuru maze ubwenge bw'imana bukaza nka fotokopi kuri we maze akaba ikiremwa cyiza kidasanzwe cyuzuye ubwenge avuye kubona na data ibyo data amushyikirije byose yacaza kubishyikiriza abandi b'amarayika byanditswe byera muri ya mirongo nari ngiye kubabwira byerekana yuko ngo imana imaze kumuha ubwenge ikamuha n'ubwiza wewe bwiza bwiwe yaramukujije aburutisha ubwenge bagenzi hari n'abandi bantu bamaze gufata ino ntumbero nk'iyiwe bibona bishira hejuru babona yuko aragakomeye maze hagushira hejuru kumenya ukuri ngo ubwenge imana itanga bari bwo buganza mu mitima yabo bobo bagashaka yuko ibyiyumviro bya kimuntu n'ubushobozi bwa kimuntu aribwo buganza muri bo bagenzi ndagira ndababwire yuko byahavuye bigikomerera kino kiremwa kidasanzwe kubera yuko cyahavuye gikura cyane kirondera kuringanira n'imana kiriyumvira giti zoduga ngere no kuri iriya ntebe nanjye ndayicare ubwo nyine acarahindukira atangura kugenda kwigisha abandi bamarayika yuko irenganya bagenzi iyo abantu bakwarase iyo umuntu yarondeye kuguca hariya na hiriya bikanga atangura kurondera uburyo bwose yoguteranya atangura kurondera uburyo bwose yokuvuga nabi atangura gukora iyo bwaba kugira ngo ukundi kuntu kose yoronka bamushyire hasi bishoboke maze nawe ukajananya ahururu imana irabibona iravuga ati ni byiza yuko umuntu wese abaho mu guhitamo imana ntiyarinaniwe no guhitirimbura kino cyemwa aho nyine ariko kubera ukwihangana kwayo imana yavuze yuko imureka maze amara imyaka igihumbi mu bwami bw'imana hanugwa ariko biranga yarakomeje ariraba arabona yuko ari mwiza mu by'ukuri aravuga ati nanjye iriya ntebe noyicara ko reka noberwa reka mugenzi ntabwo wishyira hejuru nk'uyo imana imaze kubibona iravuga ati ngiye gukora ikintu kidasanzwe maze uyu mumarayika amaze kwigisha abandi bamarayika yatwara yuko imana irenganya abamarayika birabacanga mu bwenge babura aho bahengamira ariko kubera yuko imana iba ikwiye gutanga imburi ya nyuma nk'uko na n'uyu munsi imana iriko iratanga imburi ya nyuma ibyanditswe byera byerekana yuko yaciye itora umwana wayo yesu kirisito kugira ngo aze yumvirize ibyo abamarayika bidoga kandi abahuruje utomoye ntihagire uwujanwa nyabahururu cyangwa ashobore gukora ibyo yigombeye yesu kirisito yaraje ijwi riva ku ntebe y'imana riti nguyu umwana wanjye nkunda nimumufukamire abamarayika bose barapfukama ariko rusuferi arapfukama ariko umutima wiwe ngo yijijanye umutima avuga ati ntabwo nzokongera kugufukamira ukundi inzigo y'inzirikira yarimo n'ibishoferi uyu munsi niyo iri no mu bantu bo mwa kino gihe rusuferi urwango yanga yesu kirisiti urunuka n'uyu munsi niko ariko abantu bose bamukurikiye yiyumvira yuko hadakwiye kuboneka n'umuntu n'umwe arokoka rusuferi yegeranije ibirego bikomeye mu bwami bw'imana yerekana yuko imana hamwe n'umwana wayo yesu kirisito hamwe na mpemu yera yuko ari imana itwaza umukazo yegeranya ibirego bimwe mu birego ya ndetse uhoraho ku bandi b'amarayika yavuze ngo imana iri imparufe ni kuvuga ngo ni imana idatunganye ni imana irenganya ni imana idaca izibereye yoyo yiyumvira kujya hejuru yicare ku ntebe zayo by'ibyubahiro maze abandi bantu bobo baje hasi uku ni kima niko satani yageze ku bandi b'amarayika iravuga ati aravuga ati ngo nice remezo iri injisitise yaduhaye ibyagezwe biducinyiza yaduhaye amategeko aremereye nk'amabuye iri jambo ryayo ni jambo rikomeye cyane abantu rero yaramaze kubashyiramo iyo nyigisho mwa kino gihe yaramaze kuyibinzizamo kubera yuko uzokumva hari umuntu akubwiye ngo urabona ngo iyi bibiriya ngo iri ngo ni ishyamba ngo umuntu wese ngo agiyemo ngo acazimira ngo ni iki ngo ni uruzi wotwarwa hamwe n'ibindi bintu batazira ijambo ry'imana ryera bagashaka kurekana yuko ari ikintu cy'imana yaduhaye rusuferi nawe yarerekanye yuko ibyagezwe by'imana ari ibyagezwe by'amabuye ibyagezwe birenganya ibyagezwe by'umukazo ibyagezwe bidacizibereye uku nibyo birego bagenzi rusuferi yareze imana ikibazo mbega nawe munsi aya majambo ya rusuferi yavuze mu gihe cya kera nawe utarabaho mbega siyo uyu munsi ariko aragutuma ngo nawe uvuge ugasanga uri kuravuga yuko ibyagezwe by'imana birenganya iyumvire imana ikuye abisirayeli mu gihugu cy'uburya bari bari mu buja bukomeye cyane hariya muri kuvayo harabyerekana neza igihe abisirayeli ngo bagiriye uduhereye muri kuvayo igice cya mbere herekana neza ngo ibya yosefu bimaze kwibagiranwa ibya yosefu bimaze kwibagiranwa haboneka abandi bami batazi n'ibya yosefu na gatoya gutyo baca batangura gutoteza ubwoko bw'abisirayeli hano mu gihugu cya egiputa bari basanzwe basenga ibigirwamana ni kuvuga ngo bari bari mu buja bwo mu buryo bubiri bari mu buja kubera yuko bari mu byaha bari bagiye imana y'ukuri bagasenga ibigirwamana hamwe n'ubusambanyi n'ibindi byaha byose barabikora ikindi kigeretsweko nacyo bari bari mu bujago bw'umubiri kubera yuko bari barubaka bagahembwa indica n'ikize babakoresha ibintu bigumye babakoresha ibintu bikomeye barya urutibuze hasi bari mu buja bagenzi bukomeye cyane ariko ubuja bari bukomeye burenze ubwo bwose ni batari bavuze ibyiza ibyiringiro by'agakiza kubera yuko bari baribagiye imana ya imana rero ibakuye mu gihugu cy'urunyagano ibazanye bagenzi imana ibakuye mu buca ibazanye mu gihugu cy'isezerano cya kindi yagiranye isezerano na burahamu hamwe na babo bose na ba mose ibabwira yuko icyo gihugu izo kibaha kikaba igihugu cyabo gitema amata n'ubuki bazohora mu mahoro mu munezero mu mwidegemvyo udasanzwe imana rero nk'ibyo byose irabivuse ikibaha amategeko cumi y'ubucana oya oh ni ikinyoma cya satani ni ikinyoma cya rusuferi ariko mugenzi nagenda kubwire yuko ntabwo yabihereye ubu gusa ntabwo ari iby'ubu ahubwo yabihereye mu ijuru cyari ikirego gikomeye yigisha imbere y'abamarayika yuko imana ibyagezwe byayo bigoye kandi akanashyira ko avuga yuko ngo ibyagezwe by'imana nta n'umuntu n'umwe yoshobora kubyitondera yahenze abamarayika gitongo intwaro yiwe yoyo nta mategeko izobamwo umumarayika <laughs> agwanye n'uwundi bashake bicane bashake bagirane nabi ubusambanyi bube abantu baterane amada abantu batukane abantu bose bigirira ibyo bigombeye bakore nk'ibirombo ntibigere baruhuka hamwe n'ibindi ubu nibwo butware rusuferi yifuza yukorwa mu mutima wawe nk'uko yarabiretse kandi akabyifuriza n'abamarayika igihe bari bakiri mu ijoro ezekiyeri igice cya mirongo irindwi n'umunani uhereye ku murongo wa mbere ugashyikana ku murongo wa cumi n'icyenda niho habyerekana inyuma yo kwerekana ibyo byose yuko imana irondera inyungu zayo inyuma yo gukora ibyo byose imana irashavura kubera yuko imana yashavuye satani yariko arabesha nimusome muri zaburi ya mirongo umunani n'icenda hamwe na zaburi y'ijana na cumi n'icenda yose n'ahari ndende urabona yuko imana itunganye imanza zayo ziragororotse ibyagezwe byayo ni ibyera kandi imana yifuza kutugirira neza no kudushira hejuru mbere yesu yavuze ngo ntitwakora nk'ibyo datavuga muri twebwe hazoboneka ubushobozi bw'ubumana intambara ikomeye iradutse mu ijuru mikayeli amaze kubona noneho ibintu byakomeye bibiri bwangu ahagukana n'abamarayika biwe mu byahishuwe yohani mu cya cumi na kabiri niho tugeze niho iyi nkuru iboneka ngo mikayeli n'abamarayika biwe bahagurukana ubushobozi bukomeye yesu rero burya yitwa yesu kubera yuko yitwa gakiza yavuze ngo kandi umwite yesu bisobanura ngo agakiza kubera yuko ari bazokiza abantu biwe ibyaha byabo iyo ageze rero ku ntambara izina ry'iwe ry'intambara ni mikayeli acahaguruka rero kugira ngo agwane maze yesu amaze kwambara ibikoresho by'intambara arahaguruka kugira ngo arwane yigwanire ijuru ryari ryatewe maze ca gisaco c'amahero niyo yanzuka ya mbere tubona mu itanguriro naco nyene kirahaguruka gihagurukana abamarayika bacu cya gatatu cy’abamarayika bose bakibukanwa naco isi ibonye umuvumo yesaya igice cya cumi na kane uhereye ku murongo wa cumi na kabiri ugashikana ku murongo wa cumi na gatandatu isi ibona ibara kubera yuko umurwanizi yarabiziye afite akazigo kenshi amaze gutakaza byinshi mu bwami bw'imana azunguka ku masi yose hamwe n'ibyaremwe byose by'imana kugira ngo abigirire nabi intambara ikomeye hagati ya kirisito na satani biratanguye batangura guhigana urunuka ikibi gihunga iciza aho umuco wa kirisito hose warengana iki kiyoka aricyo satani bisobanura ngo umugarabiki gitangura kwiruka mu ijuru ahaho ntihaba hakiboneka ukundi ni kubera iki mu ijuru hatahoze hatasubiye kuboneka ukundi ndakeneye mugenzi yuko uzi amajyambo uzi kubera yuko mu biganiro bizokurikira tuzoza tubigaruka ko bino nicyo bituma mugenzi bisaba ngo utahure kandi ubikane amajyambo muri ntibate mu ijuru ahaho ngo ntihaba hakiboneka ukundi kubera iki icaha cyandaguza kiriya kintu cyose icyaha kigira habi mu ijuru ijuru riracavura riba ribi kandi icyaha kimaze kugenda mu ijuru gica gitibukira no ku isi naho isi nayo bagenzi n'isi kibambi umugwanitsi atiburiwe ku isi ibintu birakomeye imana yirwaniye bagenzi ariko ikintu gikomeye tubona ngaha muri ino nkuru ni uko abamarayika bari bicaye bakiyumvira ati none imana ivuze ibi rusuferi nawe atubwiye ibi mbega turahungira hehe mbega turaja mwaruno ruhande mbega turaja mwaruno ruhande mbega turaja he bahagarara bamera nk'abana onikora babura uruhande bari bujemwo babura kujya bururu babura no kujya bururu ingorane ziraduka barondera icyo basatura kugira uruhande rumwe ruce hariya urundi ruje hariya ariko biranga ngo bose baca batiburiranwa nawe mwenzi mu ni uku umuntu wese ategereza kugira ahahagarara haba mu kuri cyangwa mu kinyoma iyo icyapa ry'imana rikunze umuntu wese ategereza gufata ingingo ati mbega ndahagarara mu kuri cyane mu kinyoma yesu kirisito yigisha iki igihe yariko aravuga by'ukuza kwiwe hariya muri matayo igice cya mirongo irindwi na gatanu duhereye ku murongo wa mirongo itatu na kane niho turi burangirize ikigwa cy'uyu munsi mugenzi iyo turiko turumviriza iyi nkuru uku niko icyaha cyadutse kiva mu ijuru bitewe na rusuferi maze gica kiza hano ku isi ariko mu kigwa kizokurikira tuzoraba noneho umugambi w'imana yaciye igira ubwo nyine wo kurimbura icyaha ariko mugenzi ndagira nakubwire yuko isi yarinjiranywe imaze gutegwa n'icyaha kandi rusuferi amaze kuza hano ku isi yasanze ibiremwa byari byaremwe n'imana arorera kandi yari yarumvise iby'imana yamubwiye yabwiye bano babyeyi bacu ba mbere maze kubona ibya bano babyeyi bacu bamenye yiheka mu nzoka inzoka ngo cyari ikiremwa cyiza cyane kidasanzwe ibi tubibonera hariya mu itangurira igice cya gatatu ngo cyari ikiremwa cy'ubwiza kidasanzwe inzoka niko yari imeze maze ngo ayihengamo agenda kuvugana na eva iki gihe ntabwo tubona aho adamu yari ari maze eva yumva uburyohe hamwe n'udu kurutwiza inzoka yari imuhenze maze yamura ku cyaba imana yari yamubujije ararya bagenzi hariho abantu ngaha satani ari arumvisha yuko icyaha adamu na eva bakoze atari kinda ahubwo ari ubusambanyi bagenzi ntabwo ari ubusambanyi itangura igice cya mbere umurongo wa mirongo irindwi na gatanu herekana neza yuko imana yari yashingiye bano babyeyi bacu ba mbere ibabwira yuko bagiye kurondoka kandi buzura isi bagenzi mbega bagenzi mbega umuntu yogondoka atabonanye n'umugore wiwe hariya mwitangura igice cya kabiri ho harabyerekana neza yuko imana yabariye adamu yamushyize mu itongo rya edeni imwereka ibiti byose imwereka igiti kiri hagati mu itongo kandi adamu imana ntiyari bwamuremere eva igihe imana yari yegeye kumwereka byose ikamwereka n'ibiremwa byose ngo abyitwe amazina niho ihegeje ibyo byose yaciye imuremera umugore imukura mu rubavu rwiwe aribwo eva eva rero imana yari yamuremeye ngo ara aramura ararya batari kumwe n'umugabo wiwe umuntu aba kubona n'umugore wiwe batari kumwe basambane acaza ampinyuze aca abyandika muri komanteri abantu bose babibone ampinyuze eva ngo ahereje kurya aca aramura none uyu mugabo biraryoshe acajira n'umugore n'umugabo wiwe adamu adamu amaze kubona eva serufu ati yewe karabaye yabuze aho awungira ibintu biramukomerana kubera yuko yari yamaze kubona kuki kiwe kamaze gucumura adamu ntimubone abagabo b'ubu bakunda abagore ntimubone ibintu noneho satani yarabihinyanyuye ku buryo umugabo akunda umugore wiwe n'ubutari bwiwe bagenzi ngo adamu amaze kubona ebu umugore we yacumuye kubera yuko cyari ikirema kidasanzwe gifite ubwenge n'ububasha hamwe n'ubushobozi nuko ahitamo nawe kujya ku giti imana yari yamubukije adamu ntiyiyumviriye guhanuza imana ntiyiyumviye kugenda kubaza imana ibyananiye umugore we eva igihe yari karavugana n'inzoka yahamagarira guhamagara umugabo wiwe akamubaza ati mbega wewe wari imana yabivuga imana yavuze gute eva arondera kwigwanira ku giti ciwe abantu b'ubu bariko bararondera ukugoroka bapfa ko bonyine ubwabo ariko ntabwo bazoshikako eva arigwanira aratsindwa adamu nawe ntakwiyumvira ati reka ngende kubaza imana kumbura imana irashobora kundemera uwundi mufasha hari hamaze gucumura urubavu rumwe gusa acumura icyaha kiba kirakwegeye kirakwenzwe mu isi imana iravuga ati adamu kwegeye isi umuvumo ibintu byose bica birononekara bagenzi kibi kirakiraje ku isi yacu nanone uko ibihe byagiye bigenda ibikoko bitajyana byatanguye kujyana ibimera bijyahura byama ibyama byiza bitangura kwamamahwa nuko ibintu birayangara kugeza na n'uyu munsi inzuzi zitangura gutwara abantu za nyamugigima hamwe n'ibindi bibazo byose bizanwa n'ikibi biba biraje muri iyo ntumbero nyine n'uko icyaha cyaje ariko mu cigwa kizokurikira tuzoraba umugambi w'imana ifise imana yipfuza noneho kurimbura icaha naho caje uyu munsi mugenzi nakubwira ati utegerezwa noneho kutaba nka satani utegerezwa kutaba nk'abana b'amarayika bameze nka satani kubera yuko yesu avuga yuko igihe umwami wacu yesu kirisita azozira vuba kugira ngo adukure mu inosi bikunda tujyane mu gihugu cy'ibyiza ngo azokoranya amoko yose n'amahanga yose ba bandi bakunda kwicara mu nshengero imbere ba bakunda kugenda bambaye za kositime nk'uko ucana amakanzu yera uko wowe wambara kose imana si uko bizoraba ntizoraba ngo ari hejuru wari umutegetsi cyangwa wari ufise ibindi bintu ku isi oya bibiliya yerekana yuko ngo abantu bose amakoro yose amahanga yose hazoba harimo ba mukuru w'ishengero hazoba harimo abapasiteri abungere basheha amapadiri hamwe n'abandi bose niho bazoba bari mbere n'ababaye kumbura abungere bakuru biroma kwa papa harimo n'abantu bose bakomeye ba episikopi bose niho bazoba bari ntabwo uruvange ntabwo gutandukana kuzoba guhari bose bazorundanirizwa imbere yiwe maze ngo niwe wenyine ubwiwe azoba rubanura nk'uko umwungira arobanura intama mu mpene impene azozishyira ibumoso maze intama azozishyira iburyo bwiwe bagenzi iki gihe ntabwo hazokwisungwa barebare cyangwa bagufi abonze abakire cyangwa abakene oya ntabwo nzobwamo njyewe ndi umukene kubera yuko ndi umukene ubwami bw'ijuru bwanjye nta nubwo uzovuga yuko ndi umutunzi maze ubutunzi bwanjye buzoshikara mu ijuru iki gihe byose bizoba nibi nta kintu na kimwe muri ibyo bizokwisungwa none hazokwisunga ikwi hazokwisunga bya bindi rusuferi yase kandi nawe uyu munsi aguhimiriza kwanka hazokwisunga ibikorwa byiza yuko wizeye yesu kirisito yesu nakaza muri wewe gutyo ukaba nk'imashini ikoreshwa nawe akaguha kwitondera ibyagezwe byiwe by'urukundo ukaba utasambanye utishe utaborewe wararuhutse isabato utifuje kugira nabi utasenze ibigirwamana utakunze izina ry'imana kubw'ubusabusa kandi urukundo rusunikwa n'ijuru hamwe no kwama ibyaba bya yera byaguhaye kwitwararika bari inyuma y'abandi warabagiriye neza waragaburiye abatagifisiye ibyo bajya. warambitse abadavize ibyo bambara waritwararitse byose ikirenze ibyo byose waratanze umwanya wawe n'ubutunzi bwawe kugira ngo abandi bene data bakiri mu bworo ku bwiza bakira ubutumwa bwiza bakire kandi nabo bakaba icyo gihe bazoba bari mu mugabane w'abakoze neza kandi naho bamwe batihaye warimo bababuriye uzobura igishinga ntahe icyo gihe cyo kuza k'umwami wacu mugenzi agenda kubwire yuko icyaha ntikizokwabaho yesu kirisito vuba agiye kuza kurimbura icyaha kandi icyaha mugenzi azokirimburana n'umuntu wese yemeye ku bubiko bwacu umunyabyaha yanze kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe ariko abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihora icyaha ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu yesu kirisito mugenzi ntiwakira ijambo ry'imana imbere y'uko turangiza icigwa cy'uno munsi nkundira twishyire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga turagushima mwami kubera yuko ijambo uhejeje kutugirira ridasanzwe kubera yuko uhejeje kutubwira inkuru nziza idasanzwe iduha gufata ingingo zikomeye no gutandukana n'umubisha ari we satani reba gushasha imitima yacu noneho mwami haruhande yo kudukiza ingwara n'ibibazo byo kwinosi tunganya imitima yacu kugira ngo tumere nk'uko ugomba tube imibiri n'ibiremwa bishasha byatandukanye n'icaha mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen mugenzi buno butumwa ni ubutumwa budasanzwe ubutumwa buhamagarira abantu gukira imitima ubutumwa bw'ibyizigiro butumenyesha ikibi kandi bukaduhamagarira gutandukana n'ikibi ni ubutumwa nibyo bubabaza ku bantu bakiri mu byaha kubera yuko burondera yuko bakira ibyaha ariko kandi ni ubutumwa bw'ibyizigiro kuri abo bose babwitabiye kubera yuko buberekeza mu bugingo budashira mu gihugu cy'ibyiza ubwami bw'imana bwo mu ijuru mugenzi ntabwo ukwiye kubwigumiza ko wenyine oyaye ahubwo mugenzi ushobora gukora ikintu gikurikira kora partage kugira ngo buno butumwa mushikane kuri bagenzi bawe kora jeme kugira ngo ushobore kwerekana yuko wafashijwe n'ikiganiro ariko kandi ukore no kuri abone kuri paje kugira ngo uzoshobore kuronka n'ikiganiro nimero ya kabiri gikurikira ikindi kigeretsweho naho ufise ikibazo cyangwa ikindi kintu wifuza kudushikiriza uca ubyandika hano muri komantere mugenzi haruhande y'uko twitanga kugira ngo ubutumwa bwiza bugushikeko nawe wenyine utegereza kwitanga ugakora mu buryo bwose bushoboka kugira ngo nawe uterere mwa kino gikorwa dukorera yesu kirisito ubwo yesu azoba ariko arampemba njyewe nawe azoguhemba kandi tuzobana n'umwami ibihe bidashyira tuba abami n'abaherezi yesu kirisito nawe mwami w'abami umuherezi w'abaherezi mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen